او کوم ځای کوم ځای پداس خاموشي سمره شور کوي بسر سمره شور کوي بسر ها بچ ستا غوندي ځوانان به د کلی د خلکو له پوهه ورکړي چې د خان بادر حبیب الله خان د قید نه آزاد شي خو په طریقه په تحمل مزاج یې ټیک شو بچي ټیک ته جی بالکل تاسو خبرې سره زما اتفاق دی زه د خپل کاس په لار کې بالکل یوازې یم بدرې زه ستا مرسته غواړم او مدد هم انور صاحب تاسو ته زما د حالاتو پته نشته زه د یوې کونډې او د بیاسرې مور ایک یوه لور یم ایم سوري ما ته دا پته نه وه اني هاو خو زما حالات داسې نه دي چې زه تاسو ته وخت وویستی شم یا در سره منډه ووهم خو زما اخلاقي مرسته خو کولی شي که نه د دې نه څه نه جوړېږي د دې کاز دپاره د عملي کارو ضرورت دی او هغه زما د وس خبره نه ده دا صرف د عمل خبره نه ده ځینې خلک د یو مقصد د لارې داسې ملګري هم وي چې هغوی سره چې هغوی تا سره د ژوند تراخه او درانه شریکوي که ته دا ګڼې چې زه ستاسو د ژوند تراخه کمولی شم نو زه به خپل کوشش کوم چې تاسو له لاس درکړی شم ستا ډېره مننه چرته روانې؟ میا بی بی میچ نه ګوري ها د دوی به څه وی دوی چرته په خوشحالۍ یو ځای کېنناستل بچې ته ما له راشه راشه بچې دلته ما سره کېنه بچې تا نظر شم خو زه څه کولی شم څه ویلی شم ای میا چې د کومې بلا نه لاسېږي نو غاړه غړی ورځه پرېږده په ما څه اثر نه کوي مه خپه کېږه. پروا چې زه ونه کوم نو څوک به کوي ګله. ستا بلډ پرېشر څه حال دی نیا بې بې. بلډ پرېشر به مې په دې حال کې ښه ورځ یله راشي. ای نیا بې بې زموږ په سکول کې فنکشن دی د ټولو مور پلار به راځي. بچې د څه فنکشن دی؟ یو مې والدین. خو نیا بې بې زموږ د کور به څوک ځي؟ د مور او د پلار خو مې دا حال دی. څه ووایم نو، ګني زه او دادا به دې درغلي وو، خو هغه د خپل کلي لانجو نه نه اوزګارېږي، نو ستا اسکول ته به څه درشي ها؟ په دې مسله به بیا خبرو دا وخت ما سره زما د کلی یو ډېر خوږ ملګری دی اوکې وبش سلام علیکم رضوان الله اې بار څنګه چی کنه زمون تپوس خو دی وک کنه د دروغ احسان در وای نشم کولی چې ستا تپوس پښتون لراغلی خپل غرض را په مخه کړی ما ولی خیر خو دی کنه خیر چرته دی روړا دا خان بادر سره نو یو شل زر روپے چوک په چوکو برابر کړی وی غره نه غواړي پرې د سړیا ما وی چې څه چل دی چې داسې تندې ته نه را پریوځي یاره غورځېږي به نه اخو زورور خلک دی په خپله بې عزتۍ یېرېږو وبه شي سړیا هر څه به وشي هر څه خدای کولوالی دی نو ګنې بېغمه شوه او فلحال بوله خلا بند کی یو لز روپے بوله ورکو او نوری بوله په یو سو روزو کې ورورسی تا سره خدای ډیر خوشه د کلی را ټول به وسه خلک هم تعالی را منډوي رضوان الله زه چې دغه کلی نه راوتی مکنه نو الله را باندې ډیره غټه مهرباني کړې ده او خډیر را لرا کړې ده ډیر شکر دی